عند فحص زهرة نموذجية نجد أنها تتكون من مجموعة من الأوراق الزهرية موزعة على أربعة محيطات زهرية كالتالي فالمحيطات مرتبة من ناحية الخارج تبدأ بالكأس وهو عبارة عن أوراق خضراء كل منها تسمى سبلة ووظيفة الكأس حماية الزهرة ثم بعد ذلك التويج وهو عبارة عن أوراق ملونة كل منها تسمى بتلة ووظيفة التويج جذب الحشرات للزهرة لإجراء عملية التلقيح ثم بعد ذلك الطلع وهو عضو التذكير ويتكون من مجموعة من الأسدية ووظيفة الطلع تكوين حبوب اللقاح ثم المتاع وهو عضو التأنيث ويتكون من مجموعة من الكرابل ووظيفة المتاع تكوين البويضات